y a t a tata, tata, tata, tata, Vishal mummy हाँ। अलग Indonesia, Pasaga, Kamasagung, Hajiburung, Kepala, Lurah hari di organisasi kami, setiap hari kami dalam organisasi diusap kayu banget mangkos kulo Kalau Kalau tadi Kalau ini, kalau ini tadi, bukan marga ini, yang marga Mobil dia tinggal ada sana. Mobil dia tinggal Thank you.